رتبة ناز غوسام ناز مرشد ولكن از يتيم حيايا يا درة شاهية خزنامة ولكن از يتيم يا درة شاهية نهز عيسى نهز موسى نهز خضر إلياس ولكن الشفان حيا يدرة شاهي الخزنامي شوي ولكن شبان حي رد شوي الخزنا ميوي نظر ودم نظر قابل نظر أسود نبي صباحي ولكن ذب روض رسول الله بابی ولكن ذب روض رسول الله بيوي حاکم مزمع دون أزنورهم ولكن أسكلهم بحضرة شاهئهم الخزنامئهم ولكن أسكلهم بحضرة شاهئهم الخزنامئهم